Карла Кацеев, Республика Северная Зеландия, Руслан Сокол, Республика Северная Зеландия. Ковер С, Салвадоре до 55 килограммов. Кантемир Курашев, Кабардино-Балкарская Республика, Абдул Жалил Зияудинов, Республика Дагестан. a fica batida, Cariote, Mara, Carina Ficabatina, Palcasquere Súbica, Subi Macai, Chichenskere Súbica. Cariote, Israel Gloria, Posses, Tidiski, Nagama. Nossa tem soltada, Chichenskere Súbica, Radcha Morada, Súbica, Tequistão. E Cariote, Эванку, Беговрису, Беговрису, Эсвиталия, Петрос, Курбинян, Красноярский край. Подожди, а тут ошибка. Банков. Виктор Рос, Бургинян, Курбинян. Urdinya. Thank you. Зашагиваем! До конца! Стоять! Achtung! На коду! Бал Два балла было. Тимур! Nava, nava, viciado. Você é maluco, Você é maluco. Look Üşüyor. Hadi biz. Hadi biz. Boşun içiyor. Boşun